في العياده بزاف ديال les couples كيجيو عندي واقفين على الطلاق واغلبيه فيهم كت عندهم ان سول بوان كومون enfin un seul non mais هاد لو بوان كومون كيرجع بزاف كلهم ما خداوش الوقت ديال آه باش يتعرفوا على ال partenaire ديالهم قبل ما يتزوجوا c'est-à-dire شاف شي وحده عجباتو تزوج بها شافت شي راجل عجبها تزوجات به non un mariage c'est comme un projet خاصك تدرسو c'est très simple غنعطيكم l'exemple ديال un couple اللي مثالي ديال هاد ديال هادشي اللي كنقول آه، جاو عندي كيقولوا ودي ما ما مفاهمينش ما بقيناش مفاهمين عندنا مشكله كبيره ودابا واقفين على الطلاق وهو باغي مازال اللي يبقى وانا ما فيا اللي يبقى وداك الشيء قلت لهم اوكي بدينا les séances de coaching خديته هو بوحدو خديتها هي بوحدها شنو لقيت لقيت au fait تشوفوا شي عجب شي تزوجوا ومن بعد عاد ولاو كيكتشفوا بعضياتهم donc le problème ملي بداو كيكتشفوا بعضياتهم مني طار داك سبع ايام د الباكور اللي او ديبي تو فو دوني لا ميور فيرسون ديال toi-même الراجل تا هو كيعطي احسن ما عنده من بعد من موراها كيرجع للطبيعه ديالو اللي هي ما نكذبش عليك اختي انا كي داير وهي la même chose انت خويا نجيك من الاخر ها انا كي داير ce qui fait que من بعد شنو لقيت لقيت بما عندهم des valeurs اللي هما مختلفين وما خداوش الوقت باش يدرسوا les valeurs ديالهم هي عندها comme valeur la réussite sociale النجاح ثاني حاجه عندها آه، الفلوس ثالث حاجه عندها ولدها الرابع حاجه عندها الوالدين ديالها خامس حاجه هي الراجل هو في le système de valeurs ديالو عنده اول حاجه c'est المدام ثاني حاجه c'est الوليدات ثالث حاجه c'est العائله ديالو الرابع حاجه c'est آه، السفر وعاد شي الاخر ce qui fait que ما كيتلاقاوش هي مع عندها le premier critère هي الخدمه والنجاح في la société اللي هي الخدمه البوزيسيونمون سوسيال هو le premier critère عنده هو المدام ce qui fait que هو كيعطيو شي promotion كيقول لهم لا خاصك تبقى معطل لا خاصك تبقى مور الوقت ديال الخدمه لا خاصك عندك mission بعيده لا هي كاين شي mission عطيوها لي ما كاين حتى شي مشكل كاين شي dossier خاص نحطوه حتى الاخر ولكن نربح من موراه promotion عطيوه لي ما كاين حتى شي مشكل donc les critères ديالهم ديال les valeurs tellement مختلفين que finalement كانت اون سول ايسيو اللي هي الفراق حيت هي كتدخل مع الطلا هو كيدخل بكري هي كتفيق مع الطلا حيت كتسهر في الخدمه وكتفيق مع الطلا هو كيفيق بكري حيت كيدخل من الخدمه بكري هو كيبغي le week-end يدوز الوقت مع عائلته وولده ومراته surtout هي اللي عزيز عليها دوز ال week-end باش تخدم وتوجد la semaine باش حيت عطاوها اون بروموسيون سكي في كا دوني ولاو دو دغوات باغاليل دونك عندك كان بروجي دو مارياج الله يبارك je suis très heureuse pour toi الله يرحم بالوالدين الوالدين جلسي انت وقهيوه انت والراجل قولي شنو الحوايج اللي هما الاولويات جاولك ها هما الحوايج اللي هما الاولويات جاولي وشوفوا واش الاولويات جاولكم d'abord خاص يكون عندكم شي وحدين en commun وإلا ما كانوش عندكم شي وحدين en commun خاصكم ولا بد تشوفوا اسكو فوزيت بري افير هادوك les concessions حيت الا انت كتشرقي هو كيغرب حيدوا لي سبع ايام د الباكور اخرتها كاس الخير طلاق donc non ندير الحوايج المختلفين نبدا اون جيستيون ديال les priorités ديالنا نكتشف شنو هما les priorités ديالو نكتشف شنو هما les priorités ديالي نزيدو القدام كانت معاكم ناهد رشاد سيل كي فو دون ان coup de pied aux fesses tous les lundis matin parce que des fois عندك اون امي قريبة تزوج ديري لها هاد لو بوكادو اي بارطاجي لها هاد la vidéo عندك un ami toi واقف على زواج دير فيه هاد لو بوكادو اي تاغلو